Hello，大家好，欢迎收看这期《太有绝招》，知道你久等了。这里是，呃，蟹岛度假村的圣道伯乐卡丁车馆里的一个拳馆，非常棒的。呃，我们也是刚结束了三天的教练员培训，然后今天带着皮皮皮具、皮倦，还有呃小帅哥张涛也飞到了这里，然后来帮助我们。同时呢，也是三天三夜没有合眼的，还有摄像机的这样。 呃，摄像机老师在那里举着摄像机，所以今天很仓促的，在大家都要走离别的这一天录这个教程，就是，呃，肘击，肘击，如何去防御呢？第一个方式是 lock，呃，格挡，格挡，他会打一个左肘的横肘，来看我怎么去解解决，勾那边，勾，再来，嘘，再来，勾，停在这里。 来看看到了吗？这是方法，这是方法。OK，然后你可以做的是顶过去，同时再打一个右手，他能看清楚。然后我顶过去。然后如果他的防守没有那么严密，我就直接我是一个防守，同时做了一个直肘，然后顶到他的头，是这样的。这是防守叫 block。block。另外一种方式呢，给我一个直调肘，调肘，冲那边，冲，再来。 攻，OK，调肘。你可能觉得看着很简单，你会吗？不一定会啊。再来一遍，调肘，勾 o k 调肘完了，我也可以反击，慢点，勾，嘘，调肘，那边，勾，勾，可以调肘反击。再加一个，加一个组合，加一个组合，来这边调肘，勾，勾 o k 然后呢？ 这里面呢，我要多加一个 tips 给你，因为刚才有一个把他头摁下来的情况，那这个情况呢，是我已经确定他身体倾斜，我才会摁他的脖子。但往往的时候他会直立，OK，直立的时候不头，这个时候很多时候有人去抓他的脖子，这时候你抓他的脖子，他给我一肘，或给我一拳。所以说，很多时候并不是抓脖子，是抓肩膀。看看我抓他肩膀，走，我进去，进去。 无论如何，我进去了。不管什么情况，这是抓的是肩膀，肩膀往下拉，换步，勾，来换另外一边。去抓进去，抓肩膀往下翻，看到了，就是这种感觉，这种感觉。呃，是这期，可以吗？内容可以吗？可以吗？今天睡睡眼朦胧，希望你继续关注。然后真对不起，然后我们这两天特别忙，的文案也没有没有发布。 过两天会，他有绝招，还有待会儿录的几期，我们会一连串的发给你们，真对不起哦，呃，我们又回来了。